Salutare lume, eu sunt Mircea Versol împreună cu da uh, The Dark Knight, care nu știu dacă l auzit sau nu. Ia zici tu ceva că poate. Ah, Gigel Frone... Să zicem. Hai pe top. Acum. Ia uite ce ratangii ăsta și de Ricola acolo. Mm. Doamne, frate, da ce player bun. Mai jucase un, un meci de rank care își dăduse uh, recall fix în bază. Bă, Gragas. Ce? Gragas ăsta. Gragus. Gra... Gragas. Botor report, bă! Bă, bețivanule! Ar, idiot, Gragas. And? And dacă... Hai, dai dai, Ce? Fata. Ia, bagă-ți ceva în tufa asta. N-am ce să bag! Păi n-ai tu nicio putere! Ce să am? N-ai nicio putere? N-am un E! Și atâta. Îmi dă mie viață când atac pe cineva. Bun. Cred că asta faci. Da, îmi dă viață și damage mai mult. Opa, sunt ea cu un tank. Trebuia să merg pe bot. Mersi! Ioi! Sparta de mâta și da, rapid Sparta că ăștia ne fac ca o da, stanuri. Și am și o stan imediat, la level 2. Bine, la 3, de fapt, spune chestia, dar eu bag la 2. Sper că nu mi se aude mouse-ul. Nu, dar mai dește și mine și așa că... Bine, eu nu știu ce atacă să de la depărtare dacă dă cu săgeți. Nu pot să înțeleg și nu o să înțeleg în viața mea. Salut! Ioi! Ioi, dă, dă, dă, dă aia! Vezi că dă... A... Ioi! O faci! O faci! Deci n-ai cum... Este, mă! Și faci și secănul! Faci și secănul! Hai, de, de, de, igna... Așa, bravo! Asta n-a fost ignite-ul meu, scuze. N-am dat ignite-ul. Atunci de ce aveai ignite pe el? Oare eu îl dădusem pe Am spus că eu meu face ceva. Au. Dar nu știu ce face exact. Ci că... A, lansează niște din aia mărăcini în ei, le dă damage și le scade așa cursiv. Le mai sunt eu o șansă să le scadă. Bă, deja și veni proasta! Cum dracu? Aș și venit aici. Ia. Are level 1 proasta, adică mie mi-e simplu să bat. Și să fac de rușine eu, ciogatul. A, da, vrei să fugi? Bă! A, mă bat ăsta. A, mă bate, a, mă bat. M-a bătut, gata. I-am tras la maxim cu asta. Deci i-am băgat din aia sub cur. Și a început să zică Arde coro. Nu, fugă, l-am fraiert atât de frumos. Și acum zice, băi, eu trebuie să-l iau pe, pe, pe, pe ăsta, dar nu știu cum. Băi, e 3 la 0 și numai noi facem tot. Da. Special Nu Chiar mi-l cumpăr pe ăsta, că e foarte bun, mi-e place. Eu îl am luat la fix! GG. GG. Gigi uh, mai puțin. Gigi Fronie, ia uite cum iau pe doi. Bă, ăsta, bă, ăsta, bă, ăsta că se crede nemuritor. Bă, bă, bă, ăsta, bă, ăsta, bă, ăsta că mă bate, bă, ăsta că mă bate. Nu te mai bate. Ioi. Da, da a dat urât, mi-a dat. Nu mai ce să mai, na, nu, respect. Băi, băi, băi, îmi pare rău, respect, n-am ce să mai, ce să mai. Le bag o din aia sub curs să vedem cum iese? Nu, stai că încă n-am mă, nu, că bag eu sub curul aia să vedem ce se întâmplă. Așa, de curiozitate nu mai știi? Mhm. Gen așa. De, de a. de de Da, da. Mi nervoasă că asta stă între mine și nimerește eu asta între mine. Eu nu mai mana. Ce fac? Tu kill văd că... Nu. Aproape kill. Aproape. Dacă mi-ai sărac mă eu fac. Bă, trebuie să aștept să dau Q pe ea. Atât îți spun. Așteaptă un pic. Sau dă acum tu ceva, da. Ai făcut-o. Ai făcut... LOL, cum te-a făcut? Du-te după ea. Și te ajungi cu ăsta. Mm -hmm. Gicule, no kill for you today. Eu Salut! Eu mai stau aici atent că... Salut! Salut! Lor, salut! Bravo! Mm, Poțiun? O sună la băiatul. Poțiune că e bună, că e bună. Mm, nu că e bună, că e bună. Plus că le dai silence-ul ăla și dacă îi dai silence-ul lui Fizz, l-ai făcut din trei mișcări. Eu? Mhm. Mm Tare. Ia să văd. Și prea nu mă pare mi se că dacă îi dai silence o faci. Ce silence? Scream-ul ăla de zici că se cacă? Da. Uite ăsta? Cred, da. Uiliu, uiliu, uiliu, Ia fi intră aici. Șoca, șoca! A, măta. Ai nimeni minionul. Și care e problema? Te oftici? Vrei da. tu să le Da. Ia, hai pe ăsta, că ăsta n-are unde să mai fugă. Da, da, drec. Tu mai dai așa de la deportare, tu ce poți. Nu mai mana. Am ultimata, în schimb. Oare ce se poate întâmpla? Bă, bă, bă, bă, tu numai pe mine! Păi, tu, tu, tu, tu, tu, ia să ce fac! Cioca! Bravo! Uh... Pușcaș, marinarul! Nu, dar asta e prost rău! Dar știi, mă zic, mm, nu, nu plac proști, mie nu-mi plac. Băi, vreau mie să mănânc... plac. Ia, ci că vine fata pe aici. Bă, păi, Gigel, froie, și te crezi? Ai făcut și tu kilori. Acum ne putem fi dat pe ăștia. Da. Și n-au fost caesuri. Uh mhm. -huh. De fapt, e Timur că da. Da, ăsta da, că facem amândoi ceva. Îl mănânc, îl lasă-mi la. L-am mâncat, yeeey! Am Încearcă să le dai pe minion tot ce poți acum ca să nu mai... Dar mai ai mana, of. Dar știu că nu mai am mana. Camaci. Fofticaș, mai spăt. Da, eu nici nu consumă mana. E ok. Și, și dacă vine ăștia ce? Mare zdreanță. Uite, îi dau un din ăsta așa cur. A, l-am dat greșit. Și de nu mai pot eu. Dar bine că n-am mana, asta îmi trebuie, mana. Ce mie, da. Hai să mai stăm aici că ți se regenerează repede. Se regenerează destul de ok. Dar deocamdată n-am și dacă e să facă gang, n-am ce să, să, să facă Cine să facă gang? Puș, mă! Am găsit cuvântul. Dacă e să facă puș, n-am ce să le fac. Mm? Să zic pe românește. Bunic. N-am, nu prea mamă Mă, mi-a dat... Bă, tu cu cine vorbești, bă, Frone? Yo, ce, yo, dai, fugi după ea. Nu scapi, dar eu dau eu. Toți morții, tată, nu scap de mine, fă. Toți morții tăi. Ba, scapă, bă. Și mi Este, mă! Am făcut-o. Ă, dau recall și eu, că... Că... s au făcut mulți bani, știi? Cât ai și tu 3 kg? Ai 4 kg? Am 4 kg, păi dar eu ce sunt fraier ca tine? A, da, așa faci. Bă, că glumeam, bă, tu ești șmecher, mă. Cu fior am fost să fac și pent. Da, pe păi, dar n-ai făcut? Odată. Bă, da, făcusem atunci. În meci de rând triple am făcut și poate fac acum penta. Și de domnul. Eu zic că ne descurcăm super. Nici chiar super, dar e bine. E, nici chiar super. 9 la 2 e un scor super. Și noi am carat echipa. Uite, și deci noi, noi avem 7 kill-uri. Și am mai făcut și mm, grăsanul ăla. Două. Am făcut și două. Uite, aici te pot ajuta să faci unul, ca să... Să nu fie ceva între noi. Să fie egal, știi? Oricum nu era ceva între noi, că de dat mai mult tot eu dau, deci mai mult tank. Da, nu prea tank, că mai mult AP și iau la, mini, la, la viață cu... La un minion iau viața cam toată dintr-un hit aproape. Dar să considerăm așa. Uite, fii antenă. La fraier asta, pur și simplu îi pun un așa. uite deci tu. Nu mai te duce. Ce, ce proastă e că s-a oprit. <laughs> Dar eram sigur că se oprește pe acolo. Și am pus una fix în tretă. Acum îi dau ta mai sale în sungură. Dar nu, știi ce? Ia vină tu puțin cu mine, că jegul ăla stă în spate ca să ne ia de aici. A, și să ne împingă. Păi și crede el că ne împinge? Nu că asta nu împinge. e, eh, eh, ce ți-am spus? Îl mănânc! Lasă-mi să mănânc! Lasă-mi să mănânc! Nu l-am mâncat! Mă, ta, prinde-l! De Q! Oh, ce stil i-ai dat-o! I-am dat ultimata eu din greșeală, că vreau să-l mănânc. Dă-i, dă-i, dă-i! Este, bă, băiatule! Ți-am zis că mai enervez eu cu fiora. Te enervezi, te enervezi. Ușor că mă nenorocești. Zero deduri. Îmi place meciul ăsta. Minionul. Ia uite. Nikolovski. Ia! Sper să te audă și lumea, pentru că dacă nu ai microfon... Nu mai am la calculator, că l-am tăiat. Experimente, oameni buni, experimente. Opa. Oi, oi, oi! Bă, tu mă pe mine! Ai auzit? În 8 secunde mai mănânc una, mă. E mai mic ca minionul, bă. Mm? E mai mic ca minionul. Ia uite pe proasta asta. Ai, ai. Dacă prindeam pe asta. Are level 5. Oricum e deja meciul pentru ei, e pentru top ăsta, pentru lane ăsta de top, e cam pierdut pentru ei, că nu mai... Hai să stăm aici. Ca să ce? Să eu vreau să, mănânc... să farmeze. Eu vreau să mănânc cu minion, asta e tot ce vreau. Ah, e, cu minion. Dar să, să mă lase ăștia în pace. R, l-am mâncat. Ia uite-mă cât m-am făcut. Te mai știi data trecută că aveam 8 uh, milion mâncați cât m-am făcut? Că nu mă mai bătea aproape nimeni. Am luat-o pe aia și le iau și pe ăsta acum. Nu, lasă-i, lasă-i. E, ce prost e. ia, ia, ia, nu mai scapă, nu mai scapă. Bă, a scăpat. Nu, nu scapă asta, nu scapă asta. Lasă-o pe asta. Deci pe asta să... Ioi, mi-o dă. Mi-a dat-o. Ți-o dă și ție. Sau... T-a făcut și pe tine? A, l-ai făcut? Bravo! asta i uh, Oh, oh, oh, ce care frumos! <laughs> Măcar că nu mi-a fi dat mie lei, nu? A, e bun și așa. Ea de pe lei nu nostru n-am niciun kill, mi se pare. Ce bun. Ba, unul, unul singur. Că ai murit tot început așa frumos ca aia Bă, dar cred că ăla a zis el și, și mi-l fură. Ma, păi nu se poate, gata, un bag la fedat. Mamă, tu știi, bă, a, se duce ăla. Băi, deci ăla are, cred că n-are suta, sau să zicem, care două stele la viață și pușează la turetă. Pe păi dacă îl prinzi pe ăla, îi dai pur și simplu două chiuri și băiatul e terminat. Nu, că știe că vin. Băi, eu eu ce mă fac ăștia doi aici? Uite, eu stau aici și aștept. Și ce aștept? Paștele? prind în spate la turetă? Mircea, vină repede, hai. N-aș fi făcut. Dai, dai să nu te-am turetă! Da! Unde fugiți? Unde? Unde fugi? Nu fugi! Ba fugi! Nici unde? Unde fugiți? Unde? Uite, ia pe la Mumu! Pe la Mumu! de la... Acum! Mamă! Nu mai scapi! Nu mai scapi! Nu mai scapi! Nu mai scapi! Nu scapi! Hehe! <laughs> Dai tu. No, nici tu nu scapi. Nici tu nu scapi. Dai, te rog, dai. Dai. Ioi! Fugi! Ce teamwork e asta? Mm -hmm. Am 9 cu 1. Și am 4 cu 1. Băi, și sunt suport până la urmă. Mm -hmm. Da, oricum... Bă, nu l-am omorât și pe fizulică? Da, multă, dar... Dacă e neapărat, fac eu cumva. Șoc așa! Bă, mai trebuie minion să mănânc. Mai vreau și eu minion. De unde aveau și eu? Bă, mă duc un pic în pădure să mănânc un minion. Vin și eu. Acum. Te mănânc pe ăsta, micu. Mama, l-am mâncat pe ăsta, m-am făcut tita mai ăla. Deja mm. sunt, cred că, dublu tău aproape. Stai să vezi, și am decât 2 minioni, că n-am mâncat mulți, dar trebuie să mă apuc să mănânc. Ia fi antenă pe, pe... Ioi, ce hit! Ioi, dai și lua asta, ioi și dau silence-ul. Ioi, faci triple, ioi, faci penta, dacă ești tare. Ioi, le dau și stantul, ioi! Ioi la coi, ioi la coi. Ui. Să vezi ce copyright ne luăm. Ioi, bă, ușor că-l nenorocești pe tipul. Mamă, ușor că mă nenoroc... Băi, silence-ul. Te nenorocesc ăștia pe tine? Da, da, și rău. Ioi, n-ai făcut kill. Nu, no, de ce n-ai făcut? Ai făcut kill, da, bravo. I'm, I'm, I'm so proud of you. My son. Oh, ce caz frumos mi-a făcut tău. Da. da, n-ai bară că ești. Am 4 cu 2 cu 11. Uh. Keep me alive. Ce zis? Keep me alive. It's what deci... I, it's all what I'm saying. Because we are carrying this match. Hey, because automobile. <laughs> De aia. Și mă întreabă un adversar, de ce faci kill-uri? Fiora păi run! <laughs> Ia, și acum trebuie să mai mănânc minionii înapoi. Trebuie să fac și un nivel 11. Fiora, ce a spus? Să fug. Hai să mor tu. Să mor tu, juniorule. Băi, Gigi, unde te crezi? Pe Bernabeu? GG! GG, GG! zi, zi, Băi, gicule, bă, vreau și să mănânc pe ăsta. Pot? Dar eu te mai întreb pe tine. Dar normal că pot! Băi, gicule, nu, nu, vreau să pun aici. Vreau să pun acolo. Măta, măta, asta a fost cel mai neinspirat, cel mai neinspirat atac din viața mea. Încerc să te ajut. Mamă, ce mi-a dat-o, dar n-a murit. Și pe asta eu dau, a, fugi, țăranul, bă, țăran, te știu eu, tine, te știu, te știu. Să mai mână minioane. Nu am nevoie. Așa, a contratat, ioi, ce și-a luat-o, deci nicio șansă n-a avut. Două chiuri mi-am dat pe atât. Dar bine, că avea și multă viață. Și că face Riven push pe top. No, hai să mor tu. S-ar putea să spargă tureta dar până mai departe nu ajunge Da, mai de da, cum ai zis tu, mai departe nu mai ajunge. Fă, dacă te prindea mâna asta, fă. Fă, te, te, fă, tu vorbești cu mine, fă. Kill instant. Duc... Tu ai văzut în câte secunde am făcut-o? Nu. I-ai dat o ultimată și gata? Nici ultimata nu mi-am dat-o. E, bravo. Și eu am început să cresc. Ultimata e penta instant. Bă, tu știi cât de mare m-am făcut și am decât 3 milioane. Uh mhm. -huh. Mă vezi pe la... mei, nu meu. Am făcut cel mai bun lucru că am luat-o. Da, ai luat-o cu... cu... IP-uri. Ah, înseamnă că ai muncit. Bine că și eu am luat-o cu IP-uri. Bine că nu n-a fost contul meu la început, da. Eu i-a dat... Lol, i-a dat dânsa aia de ieși una. Băi, deci ăsta grăsanul ăsta n-a simțit nimica. Ea eh. deci da, dar nimic n-a simțit, cred că era la 3 la viață. Deci nu s-a văzut că i-a scăzut din viață deloc. Eu las pe tureta să dea în mine. Iar că am trebuit să ne lași pe noi să nu murim. Că ne-o cam luăm și noi, nu suntem uh, mari gici. Eu, bă, și mi-am dat și ignite-ul pe ăla. Și la la ierghe de sala. Saranu. Saranu. Ia să vezi ce stand dau. Șoca șaca! Șoca șaca! Momoci aici, bă! Ia și Riven! Oh, killer gratis! Mama sita, faci favor! Fugi odată! Că, că te omor! Că te omor, da! Vreau și eu niște minioni, că mi-e foame. Hai odată. Oh, Hai. mama, sita, fuți favor. Oh, oh, ce, ce? Deci asta este meciul de astăzi. Moi, il filmait. Tu